туш кийизди да айтайын ийайтайымже кийиз жөнүндө айтып э, берсеңиз өзүңүз жөнүндө биринчи мен жапаров билим э, он эки жылдан бери ушул кыргыздын кол өнөрчүлүгү менен алектенебиз кийиз буюмдарды тапочкаларды э, тушка илине турган панолорду жилеттерди киізден жасалған барлық эле буюмдарды жасайбыз а кимден үйрөнгөнсүңөр бизге ушул ат башыдагы закым кооперативинин жетекчиси сакен алиева зумарат эже үйрөттү канча жыл болду жасаганыңыздарга он жылдан ашты бул кандай пландарыңыз бар ә, эмне максаттарыңыздарды койгонсуз эми ушул биздин унутулуп бараткан биздин оокаттарды кайрадан жандандырыш керек болду андан тышкары ушуларды көп бир топ адамдарга жумуш орду бар азыр бизде он төрт адам иштейт ошолорго да жумуш болот и бизге дагы пайдасы бар рахмат